and welcome back to the Curses Sisters. So today we are going to make a mango sago or mango tapioca in English. So this is all the ingredients. Yes, this is all the ingredients na kailangan natin. Yan, dito lang yan. So, let's get started! So, dalis, kailangan po natin tong hiwain itong mga mangga na to. So, dalawa yung mangga natin dito. Kung ilang gusto nyo. <laughs> so, dalis, so, ngayon papagaluin na natin lahat ng mga ingredients. Itong mga yan, yan. Mga makukulit na yan ng mga... <laughs> Pagaluin na natin! So, ang una natin ay Nestle Cream. And then, ang pang-third na ilalagay natin. So, ang next natin ay ilalagay ang evaporator. See? So, imimix muna natin siya bago ilagay itong na po natin ang mangga. Okay. Sa gulap pa ang lulay. So, ilalagay na po natin siya dito sa lalagyanan. Taran! So, i-help po ako ni mommy. you like our videos, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!